Όμω δεν ήταν πάντοτε ευχάριστο να είναι παντρεμένη με κάποιον τόσο δημοφιλή και ισχυρό όπω ο Δίας. Και η Ήρα περνούσε το μεγαλύτερο μέρο του χρόνου τη προσπαθώντα να πάρει εκδίκηση από τι πολλέ αντιζηλέ τη. Ήχο η μύρδα, του που μπορούσε μπορούσαν να επισκέπτονται τη γη όποτε και με όποια μορφή ήθελαν, ως άνθρωποι, ω πουλιά, ω ερπετά. Ούτε ήταν δέσμοι του ανθρώπινου χρόνου. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν ο Δίας παντρεύτηκε την μοίρα, το γλέντι που έγινε κράτησε 300 χρόνια. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να είσαι θεός. Με τον καιρό όμω, οι θεοί του Ολύμπου απέκτησαν παιδιά και προβλήματα δικά του. もしかしなくても足湯だよ。お兄ちゃん、まさか普通のお風呂に一緒に入るとか思ってないよね。じゃあ、今日やり過ごそう。こうなったからには、決めたくない覚悟を決めて、お仕事に向き合います。あプロデューサーさん、見て見て私の腕。ほら、もう汗が出てきた。ほい そも結婚なんて宇宙の果てより遠いですし。